been a while since I have seen you. んちゃん、おはようございます。おはようございます。ってないよカメラ。準備しようと思います。 かちゃんです誕生日あんまりなかなか終わらないんですね <laughs> もうなんか2日目ですけどねでも楽しいですねめっちゃ楽しいどこはどこですかはい三本風呂本風ですかなんかいろんなショッピングモールが入ってるんですね今日ここで靴買います <laughs> 夜絶対今はちょっと用事がありますけどしか <laughs> もお前だけ見てねあ <laughs> 見ちゃった 番大きいって。えすごい。だから来ましたよ。わ、ー。すごくないですか。はい、元起きと思います。おお、すごい。もう、皆さん。分かってる方もいらっしゃると思うんですけど私たちはソウルに住んでた時にお互いの誕生日の時は絶対オーシャンワールドっていう関門道にあるこういうウォーターパックに行ってたの 毎年ねだからそれぐらいウォーターパークが大好きで流れるプール大好きだよ、はい、そうだからすんちゃんが今日のねあのヒントちょうだいって言った時に泳ぐって言ってたからなんかもしかしてプサンにもあんのかなウォーターパークって思っててそしたらもう本当にあったからすごいお見せしますここがロッテのウォーターパークです

faster car Lay my troubles to rest Blow the smoke through my cigarette City lights looking fine And I know this is my time now I'm gonna be myself Or I could be someone else No one's stopping me now I'm gonna skip my breaks I'm gonna make

city lights looking fine And I know this is my time now I'm gonna be myself Or I could be someone else No one's stopping me now I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I just wanna feel alive It's just what I おこれがプサンの直おるじゃかちっちゃちっちゃいただきますありがとうございます <laughs> 恥ずかしいありがとうございますすんに一言愛してる床に一言 愛してる。 <laughs> ミカちゃん愛してる。愛してる。 <laughs> えっと最後の最後の夜でした。車がうるさいですからまあ。 <laughs> なんか2日早いですね。めっちゃ早い。今日のメインのでワタパクは最高やった私が 私が最高やった本当に楽しかったあんなにあのリアルな網そう強かったあれは皆さん後で見てくださいね早く編集したい感じ <laughs> 今回のはすんちゃん頑張ったすんちゃんすんちゃん頑張った私あのさっき靴買いたくて何も見えなくなってまた <laughs> 私だけ暴走なってゆっかちゃんの誕生日なのにまた 私買い物すんちゃんがまた出まして <laughs> すみませんねでもこの3日間頑張ったからね、うん、俺ぐらいは許してよ注目の結果は許さんねあのー、こちらまたホテル着いたのでまたゆかちゃんの後でインタビューとまた、はい、明日もうちょっとありますからね神최고의피디님이십니다はい まあ、頑張って取ったからね結構取ったと思うよまたあのはい動画撮りますはいよはいこんばんは愛してる <laughs> 誕生日おめでとうございますありがとうございます今日は8月22日ですねそうだよみんなのあの ねっけ誕生日おめでとうもらった気分はどうですか、うん、なんか嬉しいやっぱり誕生日はねそう何年経っても嬉しい <laughs> それぐらい周りにいっぱいいるんですね本当にね本当に思ったこう思ってくれてる人がいるんだなって思ったらすごい嬉しかった嬉しいね今日のつんちゃんのイベントデイツーはどうだったんですか こはマジで最高だった、うん、姫のところは初めて行ったけどでもまあウォーターパーク自体にはうちらすごい思い出あるからなんかそういう意味ではすごい懐かしいなって思いながらよかったしだったしあの乗り物も意外と結構30分ぐらい待ったら20分30分ぐらい乗りましたら乗れるのが結構いっぱいあったから3個ぐらい乗ったかな2個 お肉が個か3個記憶なし2個か3個なりましたはいだから本当に面白かったはい夜はどうだったんですかでね私の本当に本当に昔からの友達に会ってですっごい美味しいちょっぱいちょっぱいってだから豚足かなを食べに行ったので本当にそこ最高だったプサンチョッパルっていうところなんだけど南ポドンの方にあるのね みんなぜひ行ってみてほしいです원조부산족발먼釜山直売本当美味しかったあとなんか台風来るかなと思ってまあいろいろ検査したのが結構あって3つぐらい検査したの一応なんかすごいいい高級の、まあ、マッサージ1個あってそれ検査したそれはもともとあの昨日やったのやっぱ時間2日は 短いですね確かなんか奥さん本当に本当に見るとこたくさんあるのねだから全部見ようと思ったら本当に2泊3日とかは時間足りないからうちらも今回は、まプサンだったら有名なヘウンデとかカーンリーとかそっちのエリアは行かなかったのだからこっちの南浦洞サミョンサンナンとかの方を集中的に行ったし今日はねキメのウォーターパーク行ったけど なんかエリア決めていくのもいいと思う2 0 3日ぐらいだったら、うん、この辺もすごい見るのいっぱいあるし、うん、あの南だったら日本人もすごくたくさんいるし人の方来ても全然楽しめると優しいしうんじゃあこんな今回やったみんなのみんなに一言言ってくださいゆかの誕生日を本当になんか私のことを思って考えてくれて私のことをすごい知って ってくれてる人たちが心からこうゆかのことを思ってメッセージくれたんだなとかプレゼント持ってきてくれたんだなとか会いに来てくれたんだなってすごい感じることができた誕生日だったからすごい幸せ者だなって思ったなんかみんなにこんなあったかい人たちに囲まれてるんだなって改めて思ったしなんかそれがすごいありがたかったです。可愛いです どの瞬間もすごい幸せだったありがとうございます今日は10点満点の何点ですかえー、今日は 7? え結構 <laughs> 低いや結構低いやまた来年の誕生日が怖いですね私はでも結構それ楽しんでるからいやいやいやもう辛い辛いもうもう辛い辛いえ 本当 <laughs> 言ってねえし言ってねえしプサンすごい良かったしなんかちょっと住みたくなりました、えー、もちろんまあ旅行とね住むのは違うと思うけどいい街だなってすごいいつも来るたびに思うすごい都会と海が一緒にいるのがやっぱ素敵と思う、まああと今日の2日目 あのゆかの2日目っていうかもう1日だけの誕生日だけどね <laughs> なんで2日目ってなったからまああと明日無事に帰って明日もちょっと残るのがありますから台風来る予定ですからね気をつけてください皆さんまた明日もありますから今日はお疲れ様でしたはいお疲れ様でしたありがとうございましたはい誕生日おめでとうございますはい2日目だからさ

light upon your face when I said goodbye. I got this picture in my closet. It's gathering dust right now. And the edges have been folded once or twice. It doesn't look the same no more. Cause the sun has made it pale used to have it hanging on